they are not fuck all ठीक है नेवी सील्स आर गोड ठीक है एसएएस आर गोड पेट्सनाज आर गोड है ना जीएसजी 9 ये वो बहुत सारे everybody is good right but देखो टेक्नोलॉजी के साथ तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है बट स्पेशल फोर्सेस वो आदमी है जो निहत्ते हाथ भी कुछ भी कर जाए राइट सो दैट नहीं होगा वो नहीं होगा आप हमें पहाड़ों में फेंक दो पानी में फेंक दो साला समुद्र में फेंक दो बर्फ में फेंक दो हम साला सर्वाइव कर जाएंगे और ठोकेंगे long tip. Now she twerking, she throw it out and come back in. Listen, if you need a freak, I ain't dumb but motherfucker, she my the D. If you ride for me, she don't need a key. If you sideways, you straighten, you'll need a beat.